hello and welcome friends C language सीखने की इस सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है सी लैंग्वेज सी लैंग्वेज में आज हम बात करेंगे इंक्रीमेंट की और डिक्रीमेंट की चलिए आइए देखते हैं एक सवाल पूछा गया है मुझसे जैसे सपोज कीजिए सवाल क्या है मैं आपको कोड करके दिखाता हूं यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल बनाता हूँ हैश इंक्लूड stdio.h ओके फिर यहाँ मेन फंक्शन बनाता हूँ और ये कुछ इस तरीके से ब्रैकेट को ओपन किया अब यहां पर इंट टाइप का वेरिएबल ले लेता हूं एक वेरिएबल बना लेता हूं ए ओके एंटर प्रेस करके नीचे आता हूं अब यहां पर जैसे ही आएंगे हम तो यहां पर हमें प्रिंट करवाना है तो एफ लिख देता हूं तो ये लिख दिया मैंने एफ ठीक है और परसेंट डी लिख दिया परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है ठीक है और यहां पर एक की वैल्यू को प्रिंट करवा देता हूं ये हो गया हमारा बेसिक कोड ठीक है अब यहां पर क्या करता हूं ए में इनिशियलाइज कर देता हूं यहां पर ए में इनिशियलाइज कर देता हूं 1 ठीक है अब ए में इनिशियलाइज कर दिया 1 तो यहां पर जब हम इसको चलाएंगे पहले तो इसको सेव कर लेता हूं तो किसी भी एक नाम से सेव करता हूं .c एक्सटेंशन है उसके साथ अब यहां बिल्ड पे चल के सबसे पहले कंपाइल करवाएंगे तो कंपाइल हो जाएगा ये और कंपाइल होने के बाद जब रन करवाएंगे तो इसका आंसर आएगा 1 क्योंकि हमने यहां इनिशियलाइज किया 1 ही दिया है और ये कोई ही प्रिंट करवा रहे हैं तो यहां पर हमारा आंसर वन आएगा तो यहां पे देखिए वन प्रिंट होके भी आ रहा है अब बात करते हैं थोड़ा सा हट के क्या हट के बात करेंगे यहां पर अगर मैं ए प्लस प्लस कर देता हूं देखिए यहां पर मैंने किया ए प्लस प्लस तो यहां पर आंसर आएगा टू क्योंकि इंक्रीमेंट हुआ एक इंक्रीमेंट हुआ ए में क्या था वन था एक इंक्रीमेंट होगा तो क्या होगा टू होगा तो ये तो बात समझ में आती है यहां पर अगर इसको मैं कंपाइल करवाता हूं और फिर यहां से रन करवा देता हूं तो आप देखेंगे कि a प्लस प्लस यानी 2 आ गया है क्योंकि यहां पे 1 रखा था अगर मैं यहां पे 2 रख दूं तो यहां पे 3 आएगा यानी एक इंक्रीमेंट हो जाएगा मैं आपको दिखा भी देता हूं अगर मैं 2 रख लेता हूं तो देखिए इसको मैंने सेव किया फिर यहां से कंपाइल करवाते हैं ये कंपाइल हो गया हमारा प्रोग्राम और फिर यहां से रन करवाते हैं तो जब रन करवाएंगे तो देखिए थ्री आ गया अब हमने रखा क्या था यहाँ पे यहाँ पे टू इनिशियलाइज किया था तो थ्री आ गया तो ये तो बात समझ में आती है इंक्रीमेंट वाली स्टाइल लेकिन दिक्कत तब होती है दिक्कत तब होती है जब आप यहाँ पे लिखते हैं a देखते हैं आप ऐसा कुछ A plus is equal to one अब यहाँ पे आपको दिक्कत होनी चालू हो जाती है इसका क्या मतलब हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि आप दो में एक जोड़ दीजिए इट मींस कि एक इंक्रीमेंट कीजिए इसका भी मतलब यही है अब यहां पर एक जोड़ रहे हैं हम मतलब एक ऐड करना है वन ऐड करना है इसमें तो देखिए यहां पर इसको सबसे पहले कंपाइल करवाते हैं और फिर इसको रन करवाते हैं तो जैसे ही रन करवाएंगे तो आंसर क्या आ रहा है थ्री आ रहा है देखिए टू और वन इंक्रीमेंट हो गया तो थ्री अब यहां पर अगर मैं टू दे देता हूं तो फोर आएगा क्योंकि टू ऑलरेडी है और टू और इंक्रीमेंट हो जाएगा तो फोर हो जाएगा तो ये देखिए ये यहां पे गया मैं और बिल्ड पे गया कंपाइल करवाया और फिर यहां से रन करवाएंगे तो रन करवाएंगे तो देखिए आंसर फोर फोर आ रहा है ठीक है इसी तरह से अगर मैं इसमें थ्री ऐड कर दूं तो हमारा आंसर क्या आएगा फाइव आएगा ठीक है क्लियर है कि नहीं देखिए यहां से मैं कंपाइल करवाता हूं फिर यहां से मैं रन करवाता हूं तो देखिए आंसर हमारा फाइव आ रहा है क्लियर है ना तो ये जो इंक्रीमेंट की स्टाइल है ये कुछ इस तरह से काम करेगी आई होप की बात समझ में आ गई होगी आपके अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें